大家好，我是拜里欧，我今天来到瑞士首都波尔尼。其实我弟弟也来了，但他比我高，所以大家都觉得应该是我哥哥，但是他是我弟弟。这个房子是瑞士的议会。 可能是我未来的办公室，我还是不知道。一般来说，你能进去看看，但是因为现在是那个病毒的特别的情况，大家都不可以进去。对不起，但是你还是可以摸到它，这样摸到它了。我弟弟觉得很好笑，他不理解我为什么这样做，他觉得我，我是个小笨蛋吧。 是议会的旁边是瑞士央行，所以我们的钱来自这边。议会、央行。两位回来票只要五法郎，我觉得很便宜。 因为这个也是公共交通，我们也要戴口罩，好吗？这是议会。上山没有人，因为我们有回来票，所以我们再会回上去。 很多人有问我在瑞士这种水是饮用水吗？答案是可以喝，是没问题的。因为我们的法律是这样的，如果这种水是不可以喝的话，这里必须有个牌子，然后这个牌子上面要写这个水是不可以喝的。然后你们自己看，这里没有这个牌子，意思就是我们可以喝。我太矮了。 好喝。我们现在要吃午餐。嗯。我们刚刚吃饱了，然后这是我的妈妈。妈妈你好，你听得懂吗？ 他听不懂吧？Hello, ich grüße Alice. So schön dort in Bayern. 每次我吃午餐的时候，我一定要加一杯咖啡。这是卡布奇诺，你们认识吗？没有。 我们现在要回开到巴塞尔。如果你们喜欢我的影片的话，请订阅我的频道。我每个周三六点晚上发布一个新的影片。